Всем привет! Сегодня мы поехали с женой в поселок Пчеловодный. Длительное время все-таки выбрались вдвоем на рыбалку. Приехали мы сюда не с утра, а приехали за часов 12. Ну, щука брала активно, ну, с размерами конечно, здесь не очень. <laughs> Может быть, просто мне сегодня так повезло. Э, взяла одна щучка там на грамм на 500, которую мы тоже отпустили, потому что <coughs> ну, как бы одну забирать смысла особо нету. Пусть живет, подрастает. Вот. Ну и остальные все мелкие, мелкие размеры щуки тоже были утоплены. В общем, что хочешь сказать. В это место я еще думаю вернуться. Уже вернуться хочу за трофеем, поискать все-таки большую щуку. Сегодня мне удалось побыть на рыбалке, наверное, часа всего 3-4. То есть как бы особо не развалился. Ну, результаты какие, какие, какие есть. Конечно, сегодня я рассчитывал на более увесистый улов. Ну, как бы рассчитывал как минимум ну, киложку взять. Мы сюда приехали, повторюсь, первый раз. Я не думал, что здесь столько будет рыбаков сегодня. Место припарковаться было ну, проблематично найти. <coughs> как будто <laughs> сегодня распродажа в ленте или... <laughs> вот, то есть народа много. Много было лодок на воде. Но я уже думал, что поклевки сегодня не будет, что народ уже прошел, как бы прокидал спиннинг. Вот. Ну, все равно вышел тоже, тоже в те же места, где были люди, где они ловили щуку. В тех же местах тоже поймал свою щуку. По поклевкам сегодня показал себя очень хорошо зеленый повач. Пробовал кидать натуралку с красной башкой, но на него ни одного выхода не было. Да и как-то тут мелко. Травы больно много. бандит полосатый. Блин, я, я бы сейчас окунь не половила с удовольствием. <laughs> такая? Да. Ух ты, как неприятно, это больно. Ой, ну больно, больно, заживет. Тихо, шнурочек сейчас достанем, подожди. Да, мелочь. Все, сама себя отпустила. <laughs> Тот окунь. <laughs> Ну да, полосатый <laughs> разбойник мелкого калибра. Хопанул жадно, ты смотри. такая скользкая. Сход. Сход. Что тебе, скажи мне, окунь утащил кукан? Надорвался кукан просто и все. Убежал. <laughs> Деловая. Да иди сюда. Тебя освобождать. Я опять поврежденная спина. Да, вот это укус. Больше похоже. Да кто щук кусал? Щуки. А, они же едят. Конечно. Вон, смотри. Конечно. Посмотрите, какие они агрессивные сейчас, а? Все, все, через одну покусанную. Да, да. А что, щука, видишь, что мелкая щука. Ну, она и берет ее. Для нее это добыча. Попробуем поставить дуравку с красной башкой. Да, это попер, он поверхностный. Анджелина? Угу. Анджелина Джоли. Сегодня народу много. Да фиг его знает. С рыб выковыривает. Вот этот рот создан, чтобы воблер булькал. булькал. Не Это не просто дизайн, <laughs> воблер. Рыба с таким ртом мечта любого рыбака-одиночки. Да, вообще камера пишет, но ничего. Чтоб тебя. А. Вот что не люблю в этом спиннинге. Что есть на постой. Тут да, у него вот в этом проблема. Не знаю, как его мать его разрабатывали, но они не учли эту хрень. Что за пост, на постой, вот что стоит дублер поменять, Ой, стоит дублер поменять, начинается веселая история. Да, покупал. да, отвалился. Ах. Ах, есть. Догнала, догнала. Ну да. Я думаю, она тут вся такая будет, потому что слишком много рыбаков. это как в моем видео, не везет, и как с этим бороться. Господи, вот это череныш. Ну, в пиявках. не любят эти мелкие бублики. Ну давай, давай, сходи. делать, а? А я говорю, а вся такая, <laughs> и не дают вырастать. Она с боком. Ну, это кто-то ее укусил, по всей видимости. Да, укушенная. Кто-то ее грызанул. Укушенная или повредил, наверное. Ну, или, может, винтом, но, скорее всего, укушенная просто. Хотя, да, такой порез хрен его знает. Еще и охотится. Фу. Так, в боком. Ну, так Будет сейчас дальше охотиться. Так. Беги. Занула как под лодку. Хм. О, тоже что-то поинтереснее. Ну, тоже такая грамм 150, наверное. Угу. чуть-чуть, чуть-чуть больше. <laughs> Да, щучка. Где бабушка? Иди за бабушкой. Прямо увидел. Как... Ух ты, это хорошенькая. Да, я просто крючками раскорячил. О. Ну это да, это уже... Давай возьмем. О, как ее за то грамм 500. Да. Вот. Ух ты. <laughs> Притопить решила. Опа. Ну да. Ну конечно, отпущу. Что ж я. Малехенькая, а с рыбкой. Ну, на шипчики не взял, поэтому это цепляет. Да. Где бабушка? М? Ой, какая бешеная. Дикий зверь.